Dieses Video ist ein Experiment über wie meine Mimik und Gestik den Inhalt von was ich sage beeinflusst. Es geht mir darum, die Auswirkungen meiner Körpersprache zu analysieren und somit auszuloten, welche Möglichkeiten ich habe, die Wirkung dieser Botschaft zu verstärken. Kann ich mit digitaler Manipulation meiner Gesichtssprache besser kommunizieren, was ich will? Kann ich mir so sogar ein alter Ego schaffen? Ein alter Ego, welches Inhalte besser vermitteln kann, als ich selbst, welches ich wie eine Marionette steuern kann? Eine etwas andere Frage, die ich mir stelle, ist, wer das eigentlich ist, der zu Ihnen spricht. Bin das ich, der Autor dieses Videos? Bin ich überhaupt ein Mensch oder eher eine Maschine? Ist dieses Video ein Versuch von mir, mich selbst zu verwirklichen? Das sind Themen, mit welchen ich mich in dieser Arbeit beschäftigt habe.